النبي صلوا عليه 家。 صل وسلم على Look at the show, وأنا على في منامي

Yeah. Thank you. Ya Rabbi